八。 Dua orang ya, biar cepet ya. Kelas lima. Absen tiga, ayo. Iya. Arjun mencari hukum bacaan Ikhfa. Kamu Ikhfa. Semakin lama semakin berdiri di depan semakin lama juga. Ya Allah. Bukannya kok? Iya, Idam bihuna. Iya. Ikhfa ya apa? Ketemunya apa? Hah? Apa? Apa wae? Iya. Loh ya. Kasihkan Paris.